sejati wedaya waning kayu kayu nyoneng kau taman kau taman yang sejati sejati KANG yang mangkono kang den amung luhuring pambudi pambudi ning ati luhung iku kanggo sarono asih mring sepadanipun dematulus bagyamulyo mulia pamungkasih sembah bakti